gaur e, eh, santzelei eta guztintzuriko emakumeok kaletara ateratzen gara berriro kale hauek gureak egiteko. Elkarrekin indartsuak garelako eta lau aizetara ezetzo jukatzeko. Dakizuenez, duela azte batzuk bortzaketa bat gertatu zen gura uzoetan. Erasoen zerrenda luze bati gehitu beharreko emakumea. Eta horrek azerretu egiten gaitu, tristatu egiten gaitu, zutan jartzen gaitu, seguro ez sentitzeko amorrua ematen digu, Errespetatzen ez gaituztelako amorrua. Gaitzonen amaiera inoiz ez ikustearen amorrua. Eta beldurra senditzen dugu gure kaleetan, gure auzoetan. Baino gehien haserratzen gaituena justiziaren jarrera da. Atxilotu eta ordu batzuetara bortzatzailea gure kaleetan berriro dagoelako. Eta erabaki horrek non uzten gaitu emakumeak? Kontzentrazio hau gure azerrea dirasteko ez ezik bi, biktimari gure babes osoa emateko eta bakarrik ez dagoela gogorazteko ere bada. Askatasuna nahi dugu etxera itzultzeko bidea aukeratzerakoan. Gauetan beldurrik gabe sentitzerakoan. Gure jasteko eta aritzeko jo, modua gure ba, burua erazotzeko aitzakia giza ez erabiltzean. Naskatuta gaude, Galeak ere gureek direla, gogorazten jarraitu behar duzu. Eta berriro, hoiukatu behar izatea erantzunik gabe. Ez dela arasorik gertatuko. Ez, ez, ez, erazorik ez!